我们做了一个 WordPress 插件，能把一千二百七十五个简体字和繁体字做对应的转换，能提高来访问网站的读者的阅读速度。工作原理：通过识别网页浏览器默认优先支持的语言类型，来决定是否把网页中的汉字做转换。习惯繁体汉字的读者看到的是繁体内容，习惯简体汉字的人看到的是简体内容。安装方法。 在 WordPress 后台添加插件，搜索 AutoHand，选择现在安装，然后启用，这样就安装完成了，无需额外的配置。如果你希望添加手动切换繁简的按钮，进入 AutoHand 菜单，复制里面提供的 HTML 代码即可。如果你觉得这插件有用，欢迎转发此视频，也欢迎打赏。索拉科技有限公司出品。